Καλημέρα σας λοιπόν. Ε, πώς προέκυψε τη ζωή σας η θεατρική μετάφραση. Καλημέρα. Τη θεατρική μετάφραση τη χρωστάω σε ένα φίλο σκηνοθέτη, τον Μάρτιν τον Σάρνχορστ. Εγώ σπούδασα στη Βιέννη και ο Μάρτιν είναι Βιενέζος, είναι Αυστριακός μάλλον. Ε, γνωριστήκαμε στην Ελλάδα και κάποια στιγμή, μιλώντας για τα θεατρικά πράγματα λοιπά, μου λέει γιατί δεν μεταφράζεις. Εμένα αυτό ήταν ένα πράγμα που το σκεφτόμουν πολύ καιρό, δηλαδή ήταν στο πίσω μέρο του μυαλού μου σαν κάτι που θέλω να κάνω. Με εγωίτευα, αλλά δεν είχε προκύψει, δεν είχα βρει το κείμενο. Μου έδωσε λοιπόν ένα κείμενο, θυμάμαι, ε, του Τουρίνη, του Πέτερ Τουρίνη, ε, και το μετέφρασε. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ε, τα χρωστάω λοιπόν στο Μάρτιν τα κείμενα που έχω μεταφράσει. Όλα σχεδόν. Αυτή ήταν, εγώ με το, με το θέατρο ασχολούμαι, αλλά δεν είχε τύχει με κάποιον άλλο τρόπο να έρθω κοντά στη μετάφραση, παρόλο που έχω φίλους μεταφραστές και μάλιστα που έχουν ζήσει και στην Βιέννη και είναι και πολύ σημαντικοί θεατρικοί μεταφραστές αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα αυτό το πρώτο κείμενο που μεταφράσαμε, που μετέφρασα, Είχαμε την τύχη να το κάνουμε ένα θεατρικό αναλόγιο με το Σίμω τον Κακάλα και την Δήμητρα Τιγκούζα Ε, στο στρατόπεδο Κόδρα ήταν κάτι που έκανε τότε ο Δαμιανός, ο Κωνσταντινίδης για να διαβαστούν καινούργια κείμενα. Και είχα την τύχη να τα ακούσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για έναν ε, μεταφραστή του θεάτρου. Γιατί εγώ παρόλο που ξεκίνησα ως ηθοποιός και μεταφράζοντας ουσιαστικά το μιλούσα το κείμενο. Γιατί αν αυτό το κείμενο δεν μιλιέται και δεν έχει έναν ρυθμό στη γλώσσα που το μεταφράζεις και πες την παγίδα να θες να είσαι πολύ πιστή στο συγγραφέα, αλλά κάνοντας κόντο στη δική σου τη γλώσσα, κάπου θα χάσεις το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Ε, και είχα την τύχη λοιπόν να το ακούσω το κείμενο αυτό. Και αυτό μου είχε δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η οποία τελικά ακόμα κρατάει. Να πω βέβαια ότι ε, πολλά από τα κείμενα που μετέφρασα δεν έχουν επεχτεί. Είναι και λίγο δύσκολα κείμενα. Ε, έχουν παιχτεί όμως κάποια, σε λίγες μικρές παραστάσεις, εκτός από το τελευταίο που παίχτηκε τώρα στο κρατικό, ε, είναι του Χάχφελτ, ένα κείμενο Χάχφελτ, είναι ο συγγραφέας που έγραψε στο Μονμόλι. Έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σημαντικό θεατρικό οργανισμό στο Βερολίνο που αφορά το θέατρο για νέους θεατές που λέγεται Grips Theater. Το Grips Theater έχει μια ε, πολύ σημαντική συμβολή ε, στο θέατρο για νέους και φίβους. Ε, να σας πω μόνο ότι είναι ένα από τα θέατρα τα οποία επηρέασαν πάρα πολύ την Ξένια Καλογεροπούλου να σας θυμίσω, το Μορμόλης είναι μία περίπτωση. Μαζί με τον αδερφό του, λοιπόν, ο Χάχφερ, τον αδερφό του, τον Φόλκερ Λούντβιχ, έχουν γράψει σημαντικά έργα. Ο θείασος αυτός παίζει μόνο έργα που γράφονται για το θείασο αυτό. Δεν παίρνει δηλαδή έργα άλλων Αμερικάνων. Έχει, ε, έχει έναν ε, πολύ συγκεκριμένο στόχο να αφουγκράζεται τα προβλήματα των νέων σε κάθε συγκεκριμένη συγκυρία, και από εκεί μέσα να αντλεί τα θέματα και να γράφει θεατρικά έργα. Αυτό το έργο λοιπόν, ε, το «Σε μένα μιλάς» όπως παίχτηκε εδώ στην α, ε, σκηνοθεσία της Στέλλας Μιχαηλίδη, ε, έχει, έχει τον αρχικό τίτλο «Eins auf der Fresse». «Eins auf der Fresse» σημαίνει «Στα μούτρα». Παραπέμπει και στο «In your face theater» των Άγγλων κτλ. Ε, και έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό θέμα του bullying και της σεξουαλικότητας. Ε, αυτό εγώ το έργο το είχα στο σιρτάρι μου πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πρέπει να το μετέφρασα γύρω στο 6-7. και κάποια στιγμή το έδωσα σε κάποιους φίλους που εμπιστευόμουν να το διαβάσουν, να μου για τη μετάφραση, να το έχουν υπόψη τους και το ξέχασα. Ε, είναι προς τιμήν της Στέλλας Μιχαηλίδη λοιπόν που ε, κατάλαβα ότι είναι η σωστή στιγμή το πρότεινε στο κρατικό θέατρο και το κρατικό θέατρο τόλμησε να το ανεβάσει. Σκεφτείτε ότι σήμερα αυτό το έργο παίζεται σταθερά στο Grips Theater, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν, δυστυχώς δεν έχει πάψει. Ε, ακόμα και σήμερα υπήρξαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν τόλμησαν να στείλουν τα παιδιά να δουν το έργο. Υπήρξε καθηγητής της θεολογίας, ο οποίος έστειλε γράμμα στο κρατικό για να δει, και λέγοντας, απειλώντας ότι θα πάρει το πρωτότυπο κείμενο για να μετρήσει πόσες φορές λέγεται η λέξη τάδε, τα, Εννοείται ότι το έργο είναι στη γλώσσα των παιδιών. Έτσι, εννοείται. Και γι' αυτό και ε, αγγίζει τα παιδιά που το βλέπουν. Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν πολύ μεγάλο για να πιάσουμε το θέμα του μεταφραστή είναι ένα κείμενο που είναι του τότε, πώς το φέρνεις στο σήμερα. Εδώ κάναμε μια δουλειά και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά όταν μεταφράζεις θέατρο, με το σκηνοθέτη και τις ανάγκες της παράστασης. Να πω ότι πρόσθεσε στίχους η Μάρα Τσικάρα, που μελοποίησε ο Κώστας ο Βόμβολος και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το θεατρικό λοιπόν κείμενο, το αρχικό, είναι ένα σώμα. Ένα σώμα το οποίο αναγεννάται ξανά μέσα από την παράσταση, από την κάθε παράσταση που θα το ξυπνήσει. Γιατί την ίδια παράσταση, αν θελήσουν να την κάνουν κάπου, ξέρω εγώ, σε ένα διπεθέ, στην Αθήνα, οπουδήποτε, εννοείται ότι θα το δουν αλλιώ το έργο. Εννοείται ότι θα το ξαναπιάσουν από την αρχή. Και αν έρθουν να το ζητήσουν μετά από πέντε χρόνια, θα πρέπει να βρούμε άλλε εκφράσει. Αυτή τη στιγμή, α πούμε, εγώ μετέφρασα μία φράση και καλά. Σήμερα μπορεί να το πούμε cool. Ε, οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της θεατρικής ε, μετάφρασης. Ε, οφείλει να ακούει πάντοτε τη γλώσσα και την εποχή στην οποία θα παιχτεί, στον τόπο που θα παιχτεί. Αυτό. Δεν... Εσείς πείτε μου τι άλλο σας ενδιαφέρει. Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι είδου άλλα μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθως σε αυτή τη διαδικασία πώς τα ξεπερνάτε. Ε, κυρίως είναι τα προβλήματα έκφρασης. Ε, εγώ προσωπικά, επειδή δεν είμαι επαγγελματία μεταφράστρια, η δουλειά μου είναι άλλη. Αυτό είναι ένα κομμάτι, α πούμε. Είναι μάλλον ένα κομμάτι ενό παζλ εργασιών. Δεν είμαι ένα άνθρωπο δηλαδή, που θέλω να πω, έχει σκύψει πάνω στη μετάφραση για να σα πω πραγματικά ποια είναι έτσι, τα προβλήματα όταν δουλεύει με το θέατρο. Και κυρίω μεταφράζω κείμενα τα οποία έχουν άμεσο λόγο. Α πούμε, αν μου δίνετε να μεταφράσω έναν Νίλ, ένα κείμενο ή ένα εννοείται ότι θα έλεγα παιδιά, σου κάνει κάποιο που ξέρει καλύτερα αυτή τη δουλειά. Ε, αυτά τα κείμενα λοιπόν έχουν αυτό το παιχνίδι. Ότι πρέπει να βρεις, να βγει από το δικό σου στόμα η έκφραση, η, αυτό που εννοεί ο σκηνοθέτη, ο συγγραφέας στη δική του γλώσσα, να το βρει εσύ στη δική σου τη γλώσσα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι λοιπόν οι εκφράσεις, οι τρέχουσες εκφράσεις, γιατί συνήθως μιλάμε για καθημερινή ε, γλώσσα. Το άλλο βέβαια πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ο ρυθμός. Τι ρυθμό, τι μουσική έχει το κείμενο αυτό. Πώς το ακούς στη γλώσσα, στα γερμανικά, γιατί εγώ κύριο, από, μετα, γερμανικά μεταφράζω κυρίως. Πώ τα ακούς εκεί. Ε, όταν τα ακούς, χαίρεσαι τη γλώσσα. Υπάρχει κάτι που σου λες, τι ωραίο που είναι, τι ωραία που το λέει. Θα καταφέρεις να το κάνει έτσι θα το ακούσει ο... Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα είναι να το δει ο θεατής και να μην καταλάβει ότι είναι μεταφρασμένο. Να μην σκαλώσει σε μια ώρα να πει αμάνα. Δηλαδή να, να ρέει το κείμενο χωρίς το καταλαβαίνει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στο θέατρο. Φαντάζομαι ότι είναι και στη λογοτεχνία, είναι και στο δοκίμιο, είναι και στο επιστημονικό κείμενο, γιατί αλίμονο ασκαλώνει συνέχεια. Στο θέατρο όμως είναι σαν ξαφνικά να πετάς μια πέτρα σε ένα τοίχο όταν σταματάει. Σπάς το ρυθμό της παράστασης. Επίσης, ο ηθοποιός δεν μπορεί να το πει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ό,τι και να πούμε εμείς οι μεταφραστές, εάν δεν μπορεί ο ηθοποιός να το αρθρώσει, να το κάνει δικό του, σημαίνει ότι κάπου έχει κάνει ένα λάθος. Και οφείλει να το ξαναδείς. Και συνήθως εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά συνόλου. Δηλαδή, βάζει κάτω το κείμενο, το δουλεύει, θα έρθει ο σκηνοθέτη, θα έρθει ο ηθοποιό πει: Εδώ κολλάω. Κάτι δεν μου βγαίνει. Το δούμε αλλιώ. Και πρέπει να είσαι ανοιχτή σε προτάσει. Έτσι. Κανείς δεν είναι σε αυτά τα πράγματα τέλειος. Η συνολική δουλειά στο θέατρο είναι η πιο σημαντική του... Αν, θες, αν θέλετε για μένα είναι και η πιο σημαντική αρετή του θεάτρου. Είστε ικανοποιημένοι με τις απολαυές από τη μετάφραση θεατρικών κειμένων. Να σας πω κάτι δεν τα μετέφρασα αυτά τα κείμενα επειδή πίστευα ότι θα παιχτούν. Καταρχήν, όταν ο Μάρτιν ξεκίνησε, ο Μάρτιν αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει μια ομάδα που λέγεται Match Είναι στην Αθήνα και δουλεύει με κείμενα γερμανικά και ελληνικά. Ε, ήδη επιτέλους καταφέρνει και αυτός να κάνει τη δική του δουλειά. Έκανε πολλά ταξίδια θεατρικά μέχρι να βρει αυτή την πολύ σημαντική καινούρια πρόταση. Εμένα δεν ήταν αυτή η δουλειά μου. Ε, εάν ήθελα να ζω από την μετάφραση στην θεατρική, θα έπρεπε να μην κάνω τίποτε άλλο, να ψάχνω κείμενα, να δουλεύω και να ευελπιστώ ότι θα παιχτούν. Δεν είμαι ένα άνθρωπο που είμαι μέσα στον χώρο τη μετάφραση γνωστό για να έρθει κάποιο να πει: Βρήκα αυτό το κείμενο, μπορεί να μου το μεταφράσει, θα το παίξουμε. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για απολαυέ. Ακόμα δεν ξέρω ας τι θα πάρω από αυτήν την μετάφραση που στο κρατικό και που πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά ικανοποιητική απολαυή, γιατί είναι μια μετάφραση, ένα έργο που παίζεται για σχολεία. Ε, τα σχολεία πάντα είναι ένα κοινό σίγουρο, ας πούμε. Αυτή είναι η... αναφορικά με την επιμέλεια, υπάρχει επιμέλεια στα... Ε, τώρα, στη δική μου τη δουλειά, εγώ το έστειλα σε φίλους να το δούνε. Ε, να σας πω κάτι, επειδή είμαι από σώοι ανορθόγραφων ανθρώπων. Δεν, έχω, δεν είμαι φιλόλογος. Θεατρολογία σπούδασε και δει στην Αυστρία. Λοιπόν, ε, τα, τα, τα όπλα μου σε αυτό το κομμάτι, το φιλολογικό αν θέλετε, δεν είναι σπουδαία. Είναι πιο πολύ ένστικτο ότι έχω μάθει. Θεωρώ απαραίτητη την επιμέλεια. Φυσικά και ναι. Και ειδικά εάν... Τώρα, όταν έχει να βγει κάτι σε μια παράσταση, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κείμενο που θα το διαβάσει κάποιο. Αν πρόκειται να διαβαστεί, οπωσδήποτε. Ε, εγώ θα αισθανόμουν γυμνή αν δεν, αν δεν έβλεπε κάποιο το κείμενό μου. Ε, με τους συγγραφείς των θεατρικών έργων, ε, τι σχέση έχετε συνήθως? Κοιτάξτε να δείτε, ε, θα έλεγα καμία. Γιατί δεν τους έχω γνωρίσει προσωπικά. Τον Τουρίνη τον θυμάμαι όταν ήμουν στη Βιέννη, ήταν ε, και ένα ε, συγγραφέα που ήταν τότε ακόμα έτσι πολύ στα έβγαινε και δεν τον γνώρισα ποτέ. Η δουλειά που κάναμε ήταν πιο πολύ, αν θέλετε, περιθωριακή. Δηλαδή, έκανα κείμενο, μεταφράσαμε, διαβάστηκε. Ε, δεν ε, έχει τύχει να πω, ρε παιδί, θα αναλάβω την εργογραφία του τάδε συγγραφέα για την, ή της τάδε συγγραφέα για να την μεταφράσω, ας πούμε. Οπότε με αυτή την έννοια την γνωρίζω όσο την γνωρίζει και ένας αναγνώστης που αγαπά το έργο τους. Αυτό βέβαια το μεγάλο δώρο είναι πάντοτε, πιστεύω ότι ο κάθε μεταφραστής ή μεταφράστρια το βιώνει, είναι το σπουδαίο ξεκλείδωμα ενός κειμένου που σου χαρίζει μετάφραση. Αυτό είναι όποιο κάνει μια μελέτη, γράφει ένα δοκίμιο, οτιδήποτε, ασχολείται με ένα θέμα διεξοδικά, καταλαβαίνει τις πολλές πτυχές ενός θέματος που δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι... Συνεχώς εμπλουτίζουν αυτά τα πράγματα. Και επίσης, μα και ένα άλλο πράγμα, ε, όταν ξαναγυρνάς ένα κείμενο που με έχεις μεταφράσει πριν από χρόνια, είναι ένα στίχημα αν θα σε ικανοποιήσει τώρα. Αν θα το ξαναμεταφράσεις, αν θα το ξαναλλάξεις, ας πούμε. Ε, τώρα η κριτική μετάφραση θεατρικών έργων φαντάζομαι δεν είναι πολύ διαδεδομένη, αλλά παρόλα αυτά έχετε αισθανθεί ποτέ έχει, καταρχάς έχετε δεχτεί κριτική και έχετε αισθανθεί ποτέ ότι πρέπει να παρεκκλίνετε από την πρώτη σας ε, προσέγγιση. Ε, να σας πω κάτι, εμένα μεταφράσουμε δεν έχουμε παιχτεί τόσο πολύ που να πω ότι δεν είμαι ο Γιώργος Δεπάστας ας πούμε για να πω ότι έχω γραφτεί κάτι. Ε, στην, για το συγκεκριμένο έργο τώρα που το είδε κόσμο πολλής, ήταν πολύ σημαντική η γνώμη των ανθρώπων, ήταν, γενικά και από το Όστρα ήταν πάρα πολύ θετική η ανταπόκριση το αστείο είναι ότι εγώ είμαι κριτικός. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Δηλαδή, κριτική έγραφα. Και ως κριτική, οφείλω να πω ότι στη μετάφραση, ως θεατρική κριτική, δεν τη χαρίζουμε πολύ μεγάλο. Γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί κριτικοί δεν γνωρίζουν το πρωτότυπο έργο, συνήθως. Έτσι, δηλαδή δεν ψάχνουν να διαβάσουν το έργο. Βέβαια, εγώ όποτε έγραφα κριτική, ζητούσα πάντοτε να δω το κείμενο το θεατρικό. Ε, για μένα το πρώτο και βασικό πράγμα για να ξαναδιαβάσω μια παράσταση και να την ταυτίσω με τον αρχικό καμβά. Να δω πού πάνω χτίστηκε αυτό το πράγμα. Τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ε, η, μνήμη μιας παράστασης πολλές φορές είναι ένα επίπεδο. Η γνώση όμως το που πάνω πατάει είναι το πρώτο και βασικό επίπεδο να χτίσεις μια, ε, αν θέλετε, τίμια κριτική. Είστε αισιόδοξοι με το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ναι. Θεωρώ πως ναι. Ε, καταρχήν τώρα, αν μιλάμε ειδικά για το θέατρο, βλέπετε πόσες πολλές παραστάσεις παίζονται. Δηλαδή είναι ένα πράγμα προς μελέτη. Βέβαια έχουμε τμήματα θεατρολογίας ουκολίγα. Ε, επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα εκ των οποίων βέβαια τα περισσότερα έχουν μια πιο φιλολογική κατεύθυνση. Ευτυχώς, κατά τη δική μου άποψη, υπάρχει το τμήμα της Θεσσαλονίκη καταρχήν, του Ναυπλίου, που, αρχίζουν και, που εμπλουτίζουν με νέους καλλιτέχνες το χώρο του θεάτρου. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά θέατρα, υπάρχει και η ανάγκη της μετάφρασης σίγουρα. Το θέατρο επίσης είναι ένας χώρος που ζητά συνέχεια το καινούριο. Δεν μπορεί να μην το αφουγκραστεί. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να μην το αφουγκραστεί, ψάχνει. Από τη στιγμή που ψάχνει, πρέπει να το μεταφέρει στη γλώσσα. Άρα εδώ, ναι, έχουμε μέλλον. Ένα θέμα είναι βέβαια οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και που ζουν από αυτή τη δουλειά. Εκτιμάται η δουλειά τους τόσο όσο αξίζει. Δεν είμαι σίγουρη. Ειδικά για την θεατρική μετάφραση δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Αν έχει την τύχη να παιχτεί σε ένα κρατικό, σε ένα εθνικό, να πάει μια μετάφρασή σου στην Επίδαυρο. Οκ. Όλα καλά. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι ένα χαρτζηλίκι αυτό το οποίο πληρώνεται οι μεταφραστές. Δεν ξέρω τι γίνεται στο χώρο της λογοτεχνίας. <clears throat> στο θέατρο όμως νομίζω ότι έχουμε κάποια θεματάκια. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα φοιτητή ή φοιτήτρια που θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με τη μετάφραση. Να αγαπάει τις λέξεις και να αγαπάει το παιχνίδι, να μη σκοντάφτει πάνω στη δυσκολία και κυρίως να διαβάζει πολλές μεταφράσεις. Να, να βλέπει θέατρο. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να μεταφράσεις θέατρο εάν δεν ξέρεις την παράσταση, αν δεν ξέρεις τη δουλειά του θεάτρου, αν δεν πηγαίνεις σε παραστάσεις. Αν έχεις την τύχη να βλέπεις καλές παραστάσεις, γιατί επίσης το θέμα της, ε, το πώς παίζεται το θέατρο, υποκριτικά, έχει αλλάξει πάρα πολύ τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν παίζουμε όπως παίζανε στη σχολή του Εθνικού, όπως έπαιζε το παλιό κρατικό. Στεκόμασταν και τα λέγαμε με ένα στόμφο. Έχει μπει άλλος ρυθμός, άλλη φυσικότητα, άλλη σωματικότητα στο θέατρο. Αυτά ο μεταφραστής οφείλει να τα ξέρει. Όπως οφείλει ο μεταφραστής να ασχοληθεί με τον τόπο προέλευσης του έργου. Πρέπει να ξέρει αυτός ο συγγραφέας, αυτά τα πράγματα που γράφει, από πού τα έχει εισπράξει, τα έχει αφουγκραστεί, τι θέατρο έχει δει, τι θέατρο παίζεται εκεί πέρα. Δεν μπορεί απλώ να πάρει ένα κείμενο και γεια σα το μεταφράζω. Πρέπει να ξέρει λίγο και τον περιγύρο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Εμεί σα ευχαριστούμε γενικά που μα δίνετε αυτό το βήμα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό.